啊，我是赖后任 Chris 赖，啊，是澳洲墨尔本的墨尔本大学，啊，就读的是商学院学士。所以墨尔本是一个非常多元化的城市。那啊，交通方面非常方便，所以城市内会有一个免费的轻轨，你可以自由的乘坐。那啊，另外一个特点是亚洲食物就是到处都是。然后我们的中国城全然堂也是在市中心，以非常方便。 啊，我其实一开始就有稍微的去做调查，所以跟我想象中的没有差太多。呃，主要是他们的文化是非常多元的，那这是超乎我预期的，呃，所想象到的。所以，我一开始会有点文化冲击，但后来就其实适应很多。啊，我的故事，台中的 Charlie。 啊，他本身就是在墨尔本读过书，所以一开始在问他的时候，就会有非常详细的介绍，就不会觉得呃有太大的跟他讲说详述是蛮详尽的啊。然后在当我在就读的过程中，我当有很多问题的时候，就只要很快速的呃 email 他，就会很快就会回我。所以在这部分我就觉得呃不会有太大的疑虑啊。我一个月大概是抓在两千八百到三千块澳币之间。 那最大的花费就是住宿啊，住宿都超会超过一半以上的呃生活费。那我觉得食物是可以稍微省一点的话，就是带一个大桶面过去，呃自己煮菜。因为如果在外面买食材回家煮，会比在外面吃还要便宜很多。啊，台湾的教学方式通常都是老师带着你一起读，一起准备，啊就比较稍微呃特别的教学方式。那在国外的话，就会老师会。 给你一个呃大概跟大纲，可是你要自己去呃熟读其他内容，所以是比较独立性的一个教学方式。那啊，在澳洲的啊学习过程中，我觉得最重要的是呃自己批判的能力。哦，在澳洲学到很多。啊，我会建议就是大，可能是我以前所说的大红电锅一定要带。啊，再就是一个比较包容性的一个心态，可能需要有呃。 需要建立好，因为在啊墨尔本当地是一个比较多元的啊环境，那会来自不同国家、不同文化的、不同背景的人，所以要准备好会有接受那个差异性。在澳洲的话，比较特别是他们的英语，澳式英语跟美国的美式英语是不太一样啊，所以要准备好那个口音上的差别，或者是用词上面的部分会不太一样。那我就会建议你们可以到啊。 ABC Australia 或者是 Seven News Australia 可以听他们的啊新闻台的讲解，就知道对澳呃澳澳洲口音会有更加的熟悉度。